Вітаю! Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. І мені вже дзвонить моя мама. Привіт. Сьогодні в аптеці порадили брати арбідол, поки є. Кажуть, не можна вилікуватися, якщо, не дай Бог, заразишся коронавірусом. Щось чу про це? Взяти, звісно, можна, мамо, аби було. А от чи вилікує він від зарази? Ну це вже питання таке відкрите. Арбідол це противірусний та імуностимулюючий препарат. Російського виробництва його почали виготовляти півстоліття тому, але досі, досі ефективність цих пігулок викликає сумнів у Всесвітньої організації охорони здоров'я. І це вже можна вважати правилом в книзі шарлатанів. Все, що викликає сумнів у ВОЗ, стає препаратом від ковіду. І ви гадаєте, що це поможе? Міф про арбідол та його ефективність проти коронавірусу з'явився після того, як виявилось, що його тестували на хворих в Китаї. Але про ефективність цих тестів не було сказано ані слова. Крім того, в інструкції до арбідолу написано, що він допомагає у боротьбі з коронавірусом. А це додало популярності прихильникам теорії змови. І получаємо вот сложною сложную, шапочку із фольги. Вони, мабуть, забули або й не знали, що коронавіруси це не лише SARS-CoV-2, який виявили лише минулого року і який призводить до захворювання на COVID-19. Різних коронавірусів виявлено уже майже півсотні. Сім з них можуть вражати людину. А от від нового sars 2 підтверджених ліків немає і до цього часу. Звиняйте, бананів нема. Взагалі, теорії змови оточують усе, що пов'язано з коронавірусом. Медіа роблять на цьому хайпі клікбейт, а аудиторія часом не вміє відрізнити якісну інформацію від фейку. Ще одна із популярних чуток про те, що SARS-CoV-2 створений штучно або навіть як біологічна зброя у науковій лабораторії, і розповсюдився він навмисне або у результаті нещасного випадку, або ще гірше, внаслідок невдалого виконання домашки з біології. Американський телеканал Fox навіть зробив розслідування, у якому нульовим пацієнтом визначив працівника Уханської вірусологічної лабораторії. Однак жодних доказів цього канал не навів. Натомість Центр з контролю та профілактики захворювань США підтвердив, що вірус поширився з ринку морепродуктів в Вухані і є результатом природної мутації. Такого ж висновку притримується і ВООЗ. Лікарі завжди закликають вірити, використовувати лише офіційні протоколи лікування і препарати, ефективність яких наукове доведено. Досі немає жодного наукового підтвердження того, що новий коронавірус міг бути створений штучно. Натомість про те, що він виник в результаті природної мутації, говорить уже на офіційному науковому рівні. А ви чули, що в Україні вже винайшли вакцину від коронавірусу? Що не віриться? І правильно не віриться. Адже це черговий фейк, який експлуатує ті ж емоції, що і казки про заснований українцями Єгипет. Новина ширилась інтернетом, навіть відео показували. Але довіряти цій інформації не варто, адже вакцини від коронавірусу наразі немає ані в Україні, ані будь-де у світі. За даними ВООЗ, над розробкою вакцини нині працюють близько 70 організацій. А одна китайська та дві американських компанії вже почали тестування на людях. Але до фінішу надто далеко. Розробка вакцини це складний процес, на успішність і швидкість якого впливає багато факторів: якісне наукове виконання, серйозні випробування, ефективна мобілізація фармакологічної галузі і ще багато іншого. У ВООЗ вважають, що результату можна очікувати впродовж одного-двох років. Науковці Оксфордського університету оптимістичніші. Вони говорять, що результат може бути вже восени. Але в будь-якому разі, як тільки вакцину буде винайдено і підтверджено її ефективність, про це офіційно заявить ВООЗ. А на сьогодні все. Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось!